Всем привет! И в этом видео я хочу поговорить о таком улучшении, как реликвия. Сейчас у меня одет сет земли. Вообще в этой игре присутствуют три вида сета, три вида реликвии, не считая зеленых. Так, сейчас вам их покажу. получается. И три вида качества есть. Этих реликвий. Ну, у меня он немного подлагивает. Так, вот. Зеленый есть. Есть синие. Фиолетовые и оранжевая. Вот, фиолетовые, там оранжевые будут. Получается всего три вида реликвий. Это огонь, земля и лед. Как вы поняли, оранжевое это самое лучшее качество реликвии. Так, немного расскажу вам про сами реликвии. Открываются они вроде 65 уровня. Так, огонь. Огонь в основном предназначен для дамаг пачек, потому что у него почти все параметры вот дополнительные предназначены для большего нанесения урона. Также есть спецпараметр, когда у вас полный сет огня, и вокруг противников такая вот огненная штука. Получается, при уничтожении противника она разрывается и нанося дополнительный дамаг его команде, членам его команды. Земля предназначена для дев пачек, потому что там она помешана на хпшках, на защите, отбиве, ловкости и магической защите и так далее. Там дополнительно этот скилл, когда его юзаешь, он получается. Так, сейчас немного про него расскажу. Когда вашему герою наносят критический урон, этот скилл активируется и герой получает щит. Так. Который... Вот, поглощает урон на 1500 хпшек. И уменьшает полученный урон. Так, а нет, тут я неправильно сказал Получается, каждый раунд со второго по четвертого герой с наименьшим числом хпшек получает щит, который поглощает он полтора косаря урона и уменьшает урон на 4%. Лед я не знаю, я вначале, как вам сказать, мечтал вот протестить его, но после того, как я его получил, скачал полный сет, там замаксил, мне он не особо понравился. Да, плюс то, что он в начале боя отнимает вроде 10% хпшек и вешает щит. Так, каждый раунд со второго по четвертый повышает атаку. Угу. Так, в начале боя все ваши герои жертвуют 2%, а, 2%, и призывают щит. Ну, как вам сказать, щит, в принципе, ерунда. Для меня, вот, как я понял, лучше всего начинать либо огонь, либо землю. Ну, для мужских пачек, наверное, я выберу все-таки огонь для женских землю. А так, в принципе, что с тем и что с другим неплохо. Еще сейчас вам немного расскажу, не знаю почему так, но когда вы активируете, получается, собираете сет огня, ваш БР будет немного больше, чем если собрать сет земли или льда. И сейчас вам продемонстрирую небольшие отрывки с боев, используя раз, ну вот, эти три сета. Ну, поехали. Вот такая будет команда, я вам весь бой показывать не буду, только вот концовку его. И вы сами посмотрите, за сколько снесут там и сколько хпшек останется. Ну вот, <clears throat> видим, полторы минуты осталось. Примерно сколько против противников. Ну и сколько у меня хпшек. С учетом того, что у противник юзал лед. А, и у нее еще все пять членов было команды. Ну, это понятно. Будет Так что сейчас я поставлю лед и проверим эту же схему. Вот я поменял на лед и можете сами посмотреть на BR изменился он или нет. Теперь, опять-таки, по этой схеме покажу вам отрывок из боя. Как мы видим, сейчас нажимаются и вешается щит. Причем еще юзает отравление на двух перцев противника. Как мы видим, Остается чуть больше времени. И у двух моих персонажей и героев даже не сняли щит. Так что, в принципе, для PvP можно и лед использовать. Но мне больше огонь не С этим будем понятно. Не обращать внимания, это баг. Сейчас покажу вам огонь. Вот я поменял огонь на огонь и можете посмотреть, как вырос мой БР. Не намного, но вырос. И сейчас по стандарту опять-таки продемонстрирую вам отрывок боя. Как можем увидеть, вот это огненные штуки вокруг персонажа и еще некоторые дебафы. И когда он взрывается, видно, что у соседа отнимается хпшки. Как мы можем увидеть, одного нового героя убили, но это не помешало двум другим, хотя розы все время были вот, выиграть этот бой. И вот в преимущество огня. И чем он мне нравится. Сейчас немного расскажу, как качать, как правильно качать эти реликвии. Так. Большинство играет на европейская версия, так что, в принципе, большого проблема с получением реликвии у вас нету. И даже там при открытии, если постараться, можно, в принципе, уже не тратиться там ресы на синий-фиолетовый сет, а сразу к оранжевому сету приступать. Единственное, вот у многих новичков есть ошибки, когда там меч плюс 7, а все остальное плюс 5, плюс 3, плюс 2. Такого не делайте, старайтесь равномерно увеличивать, потому что, как вы видите, каждое усиление там плюс 5, плюс 6, плюс 7, оно повышает процент усилителя. Если у вас сет там плюс 5 весь,